vocês imagem Eu nem vi que era Globo, viu, cara? Eu nem vi que era Globo. Eu não vi que era Globo. Agora, agora piorou. Agora piorou. Vocês montaram a imagem. Não, vem pra cá. a imagem. Montaram a imagem. Eu vi Outra mulher, ela fez a mesma coisa, cara. O CQC fez a mesma coisa. Aí a Globo volta, pra que isso? A Globo precisa disso, cara? Não sei Ô meu, você tá me ameaçando? Se quiser, eu chamo meus amigos, Eu chamo meus amigos, né, cara? Eu sou. É Mas qual que é o problema? Ali, ó. Tá Os caras pegaram aquele rapaz ali, ó, botaram a plaquinha de corrupção na mão dele, é uma bandeira e fizeram a imagem. Isso é lixo. A Globo, a Globo é lixo. A Globo é lixo. A Globo é lixo. A Globo é lixo. Fora Rede Globo, o povo não é bobo. Fora Rede Globo, o povo não é bobo. Caraca. Fora Rede Globo. Fora Rede Globo, o povo não é bobo. Seus babacas. Babaca. Fora é é Rede Globo, o povo não é bobo. Fora Rede Globo, o povo não é bobo. Bora, Rede Globo! O povo não é bobo! Bora, Rede Globo! O povo não é bobo! Bora, Rede Globo! O povo não é bobo! Bora, Rede Globo! O povo não é bobo! Bora, Rede Globo! O povo não é bobo! Bora, Rede Globo! O povo não é bobo! Globo! O povo não é bobo!